Como é que chama aquele grupo lá? O fenômeno do rádio, da televisão e da internet mundial. Meu nome é. sei lá o meu nome, também não sei. É Cunha, aquele que raspou o cu com a unha. Vamos começar tudo de novo, faz de conta tá começando agora. Pá, pará, pá, pá, pararará, baranará, babá, no ar. Abra o olho, porra! Olha, bonitinho, tá elegante. Ah, que eu pariu, Aba. Com a sua magreza, parece um peru. Que porra que é essa, hein? É um chapado, famoso viado. Olha, chegou com a cara de bunda, no mínimo bêbado, bebeu a noite inteira, esta merda tá com AIDS. Você veja a merda. Veja só. Oh, idiota. Uma imagem fala por mil palavras. Parece a Olivia Palito. Dá um beijo na boca, quero um beijo de língua. Se alguém souber o nome dele, manda ele aqui. Me ajude aí, pelo amor de Deus. Espero que não venha mais vírus nenhum aí. Não é pra ficar cabreiro com esse negócio? Pô, só falta dizer que os caras estavam usando drogas. Ah, esse cara eu já vi. Franklin Martins. Eu gosto do, do Franklin, porque ele é um grande poeta e tá com a boca fechada. Agora, você tem cara de traficante. Imagina quantos milhões eles não arrecadam. Estão tudo milionário. Pelo amor de Deus. Solta essa merda. Só sabe comer, beber e trepar. Isso aqui tá parecendo zona, putaria, tá pior do que Brasília. Veja bem, o menino tem 16 anos de idade. Eu espero que não. Puta que eu pariu. Porra, tu é xarope, chupeta, chapado, seu canalha. Para de comer unha aí, ô porra. Os caras é xarope da cabeça, é tô que cheira a cola. Pedófilo, pedófilo, veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Ah, merda. Meus parabéns. Não sabe que as drogas destroem lá seu burro. Daqui a pouco cai morto aqui e assim a gente vai tocando o barco, né? Muito bem. O cara entra dentro da tua casa, transforma o seu filho num cadáver, come a tua bunda. Tá pensando que isso aqui é o quê? Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Um chapado. Você tá rindo do quê? do tamanho do meu cacete aqui, ó. Mostra aqui o tamanho do meu cacete. Mas meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, porra? Não dá pra entender o que que aconteceu. Não tem um filho da puta aqui dentro pra cuidar desta merda. Não sei o que que eu tô fazendo aqui. A besta humana chegou agora. Acho que legalizar as drogas é uma boa solução. Filhinho, pega essa maconha e vai vender pra gente ganhar dinheiro. Tem que tomar medicamentos Ô, bicho, você tá louco, cara? A senhora é uma assassina. A senhora tá transformando o seu filho num marginal, num bandido. Sua capivara. A mamãe te ama. Piane. Não demorou nem um segundo pra falar, porra? Piane. colocar ali a boca. Quem manda aqui sou eu. Você tem que respeitar esse cara. É alegria, é amor, é porrada. É zona. Tô falando, eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando. Foi tudo a merda novidade, né? Esse homem é louco. Será que ele come nerd e rasga nota de um dólar? Será que ele come petróleo cru e caga o que? Maionese? Não é à toa que tá com AIDS. Ah, vai pra puta que eu pariu, cara. Diga não às drogas. O que que acontece com um ser humano desse? Só usa drogas. Eu não vou falar nada. Mas olha... Cinturinha fina, bunda larga. Uma bunda parece o tamanho do, com a tromba do, do, do elefante. Tá com a bunda bonita, hein? Eu gosto do cara. Como chama do cabeludo? Qual é o nome, ô idiota? Eu gosto, por que, que eu não vou gostar dele? Eu gosto que é um cara sério, honrado. Eles são putos. É a maior putaria que eu já vi. Eu gosto. Um pouquinho. Sou tarado por você, cara. Sou tarado, não muito. Tira essa merda daí! Eu tô falando sério! Ele está no hospital, não morreu, graças a Deus. Tá olhando pra mim pra quê, seu Tico Tico? Ô, cara burro! Eu acho ele muito meio, né? Muito devagar. O senhor tá tirando com a minha cara? O senhor tá pensando que o povo é palhaço? Tico Tico do Satanás! explodir tudo. Todo dia tem uma merda explodindo. Você tem que nadar no meio de merda. Você vai olhar para baixo, só vai ver só um buraco. Que merda, hein? Aê! Ah, aê! Põe durex aqui, ó. Põe durex mods, qualquer coisa que tiver pra segurar aqui. Mas não para! Não para! Não para essa merda aqui, ó. Cai todo. Hum, lambendo. Hum. O senhor é pra trabalhar aí. Enfia no olho do cu. Oh? Aí você também cala a boca, tá? 준영 오랜만이다 Olha, eu não quero cortar Vossa Excelência, mas ô. quero que tudo vá pra puta que eu pariu. 오랜만이다 Eu vou traduzir aqui. Sabe o que, que ele tá dizendo ali atrás? Eu cago bem. Manda ele a puta que eu pariu. Acabou. Eu queria só dizer um negócio pra você. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane, vá a merda.